प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक देशको सिमानाभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक विचारण र बसोबास गर्ने अधिकार हुनेछ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अरू कुनै देशबाट बाहिर जाने र आफ्नो देशमा फर्किआउने पूर्ण अधिकार छ धारा तेह्र